aloba guys mwebale kudda ku youtube channel yange nkomyewo n'engatto zino zebayita west shows in the world engatto esinga okuba nga tezitegerekeka mu nsi yonna kati engatto eno bagikola mu nnyama so katulabe eyokubiri engatto eno kwegamba ya modo okuva mu amerika yali agiina eno neya nnyama ne bagisiba obugwo ne bagyetolooza eyokusatu yena engato yampangudde engato gye baakola ng'erina amanyi soole yaayo mwana watu yamanyi yampangudde hmm. naye katwekanye namba nye namba nya munange engato eno yamugaati nange yansobedde so yamugaati ng'erina obuguwa bwayo bwe bateekamu hmm. katwekanye namba ttaano munnange olabeko ku ngatu naye nga yaggoonya nga jento kati yino nagivumbudde ennono yanagivumbudde okuva echina yangato naye nga yaggoonya munnange kyanewunyisiza okuba nga nomugati bakolamu engatto yeno namba mukaaga <laughs> byewunyisa gye biri mu nsi engatto eno baagikolera mu mugaati kwokka sooka twekanye namba musanvu namba musanvu yenengatte yabadde mu usa gye bakoze ngaerina wiivu n'amannyo mu maaso nkyabaleetera namba munaana noza mugyekkaanya nga bwe mugiraba okuscreen kwegamba bagikoze okugerageranya kweri ya black yamannyo bagiyita smiling show kyenyeza okubanyonyola ey'omwenda nga womanyi nti balo of africa tetuwulwa magezi eno bagikola mu bucupa bwetunyweramu amazzi ne bakusibako obuguwa sooka twekkanye namba kumi namba kumi eene nga tukugamba bagiyita fishing show nti yakyennyanja mwe bagikola mulowooza nti ebyennyanja byokka bye balya naye ngatto munnange bazikolamu so namba kumi n'emu yeeno gye bayita nike ey'obugoogwa mu lulimi olwewaffe muzungu wuuyo eyajambala era wetutu weyafuluma so namba 12 emmese mumanyi zokka nti munange ziba tigulu abamu bazambala ngaengato mwana wattu kyovulayo namba 12 atwekanye namba 13 namba 13 mali mulabeeko enkondo eyina ebyoya ebyoya munange byemumanyi kati yeneengato ebiina namba 13 twekkanye namba 14 balabeko ku ngatto gye bayita tugaa <laughs> nange ensobedde n'erinnya lyayo naye tugenderaawo okumanya nange ensobedde yanjawulo nnyo huh. eno namba 16 bugere bwa muntu eri mu amerika munange bagikola ensonga nti esi eh, kusinzira kuba n'abaddusi abadduka so katwekkanye namba 17 nigye baita africa made in africa oli yakwata solotepu naye musiba ku nkondo gyali ayambadde n'akola engato ebyewunyisa bigye biri mu nsi twekkanye namba 18 mwali mumanyi nti ebigere by'embuzi babikolamu enkondo katiso yeeno engatto ey'omu mbuzi kyenyeza obbanyonyola kyaleeta etugenda ku kumira mwenda engatto kyupa kiikyo mulimu siripa ziri zenyini zenyini zemumanyi mu namba kumira mwenda katwekanya abiri tulabe abiri engatto eno munange ono yagisibako kufula olw'ensonga tayagala babbi munnange kutwala nga toy naye nga erimu simpo niigiina nga we mugimanyi era yo nga eyo nozo namba abirimu emunduza mugiraba eyo yonna gye bayita afirika bulwa lya mirimu nesente zitubula ozigulenga netusalawo tuyiye ebicupa tubyambale twekanye eddako namba abiri mu bbiri engatto munnange ng'erina obupiira gye bayita skating shoe wenyinza okwogera mu lulimi oluzungu olutonotono yeyo engatto ah, netudda ku nike brand shoe engatto eno nozamutekanyiza nnyo kigamba gyento munnange yengatto ebadde ya 23 so kati katwekanya 24 eryetya eno engato munnange ya balinsiyaga nga we mukimanyi era yeeyo <laughs> eno engatto eya chadi chaplin gyeyasinga okwambalanga mu biseera bye ngattinga vidiyo ze eyo naye nga tebagivumbula ne bagiteeka mu bijjukizo so we tudda mu afirika tina gye bayita tangira lugabire ng'eriko scripa mu maaso awo ezamugyekkaanya bagiteekamu emisomaali miramba engatto yino yampangudde munnange mwali mumanyi nti peegi zikwata ngoye zokka nedda bambi n'engatto yiiyo ate mujjento munnange naye enjiibwa yiino kakondo naye ngeri mu njiibwa eyo nagivumbudde philippines engatto eyo katwekkaanye engatto yiiyo engatto eno munnange singa fulumira nnyo mu basakas abo twekkaanye engatto eddako yiino eri china emmotoka naye nga yangatto omusajja oyo eka yasooka ogivumbula